El Pleno del Consejo General de Andorra ha rechazado la proposición de ley de matrimonio entre parejas homosexuales, con el voto negativo de la mayoría del gobierno, Demócratas por Andorra. El colectivo GAIMS considera que este rechazo es discriminatorio y anticonstitucional la proposición de reforma de la ley vigente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialdemócrata, viene avalada por una recogida de firmas impulsadas por diferentes juristas de Andorra y ponía sobre la mesa la equiparación del matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo. La ley en vigor actualmente, desde 1995, recoge en su artículo 1 el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En cuanto a la adopción, actualmente solo puede ser solicitada por parejas heterosexuales o personas solas de más de 25 años. Per qué motivo, el Gobierno govern la opinión expresada en la exposición de motivos de la proposició de ley que nos ocupa, en el de que cal crear un marco normativo de realización personal per las parejas homosexuales a través de un vínculo vincle o unión que despliegue exactamente exactament els mateixos efectes jurídics que els del matrimoni civil, a fi de salvaguardar el principi d'igualtat consagrat a l'article 6 de la Constitució, tot plegat amb independència, tot plegat amb independència de la denominació que es confereixi a aquesta institució. El debate político se ha centrado en cómo llamar a la unión. porque si bien no hay oposición respecto al reconocimiento de las uniones civiles, sí se discrepa en cuanto al reconocimiento del matrimonio igualitario, lo que hace que las parejas del mismo sexo mantengan su discriminación en aspectos tan importantes como la adopción, nacionalidad o sucesiones. Mariona González, del Grupo Parlamentario Socialdemócrata, defendió la necesidad de avanzar en los derechos, tal y como han hecho en los países del entorno, y hacer un reconocimiento del matrimonio igualitario. Tot i que la regulació de les unions estables de parella va representar en el seu dia un gran pas, és una realitat que matrimoni i unió estable de parella constitueixen dues institucions diferents, amb diferents conseqüències jurídiques. I avui s'evidencia desigual i discriminatori el fet que solament una part de la població andorrana, la de condició heterosexual, pugui optar amb dues formes d'unió personal mentre que altra part de la ciutadania té vetat l'accés al matrimoni. També m'agradaria destacar que ens hagués agradat que aquesta proposició de llei l'haguessin presentat conjuntament els tres grups parlamentaris representats en aquesta cambra, però el consens no ha estat possible per la manca de voluntat política del grup parlamentari demòcrata que s'amaga darrere un argument lligat en la nomenclatura de la paraula matrimoni i un suposat conflicte institucional amb el nostre copríncep episcopal. Esta falta de consenso apunta hacia una gradualidad en la igualdad plena de derechos para el colectivo, según apuntaba el grupo demócrata que apoya al gobierno. Farem ara esment a la qüestió del nom que ha de regir la formalització de la unió entre persones del mateix sexe. Es tracta del ja una mica famós debat sobre el nominalisme en el qual ens hem referit a, en d'altres ocasions. La nostra opció es basa, i ja ho hem avançat doncs, amb algunes compareixences públiques amb els mitjans de comunicació, en la denominació d'unió civil. Una opció que entenem que permet amb eficàcia que l'estat civil de les persones de diferent sexe que han contret matrimoni i el de les persones de mateix sexe que formalitzin la seva unió pugui ser idèntic fins al punt que es pugui dir en fonament tant dels que han contret matrimoni com dels que han formalitzat la unió civil que están casados. Andorra, el colectivo LGTB, considera que el gobierno deja claro que no todos los ciudadanos y ciudadanas son considerados iguales y quieren trasladar la propuesta al Tribunal Constitucional de Andorra.